көріңіздер хабарлар көзін бастап шабыз студияда андрей Пүйін пюнтовтың көз жібісті пюн хакас республика правительствосының тестегі чөлі ерткен. пюн николай федорович катановтың атынан хакас гимназиясында украинжілерінің шеттенше наука практикалық конференциясы басталған амды бұл хабарларны алғыда пюн хакас республика правительствосының тестегі челі ертті Чылық басталар алдында Хакас Республиканың профсоюз тарының князі Федор Герасимов, правительство князі Алексей Лебедке Россия профсоюз тарының өн чөбінің медаль сыйлан. Ол медаль профсоюз тарының жүз жылына шарылып кетіші. оқ медальның өрнемесі Өркүчевтің незі Владимир Штагашев сыйлатқан. Хакасиядағы Расту мұналындағы Дасав, Россияда ең артық водителеріне темнеп жеткен организация болып Алексей Лебедь арлыстық кішікті оларға жетіп берген галина салата үкілеттік база наука министрі шибірге үш жасқа жеткелік өкіс балаларға база эже баба қолынан поздылған балаларға полозық берер программаның закон проектін үзіруге зығарған мындай шоқ барша андық балаларға ақшаның ползар қостыра база оларға тұралар берердіңер бұл жоқ хакасия балалары 2006 жылға программа алып барды бұл керек республика бюджетінің алты миллион салковой ақша керектілші экономика паза финанстар министрі алексей иванов муниципальный өтістерін жоқ едердіңер жоқ апарған бұл тұсқа ол өтіс 106 миллионға шетбарттар. Амды 69 миллион залковыны жоқ едіп зәрлер. Аны республика бюджеті позын алша. Халғыны дезан, судалар орнына бюджет кредитіне айландырылып барар. Ол кредитті муниципальный пүтіптер тігі жылдың зығары төлеп астырылар. Өдек жылығды шоқ барған Россия Федерациясының армиясына четеріне кемнердіңер. Оларны профессиональный училищелерді расто организацияларында темнерлер. 2005-2006 жыларға 460 кізіні б әтсі категориялық водителерге көрдірілер. 40 кізіні радиске. Мұның алдындағы кейбір нандыры айландырылша. Шылық соның Хагас Республиканың правительсі князь Алексей Левич республика школыларына автобустар сыйлан. Сикс на автобус таштып, Пи, Алтай, Ағбын білтірі, Шера аймақтарында үгірін жәлеріне тақтарылар. Бұл жылды 15 автобус берілді бүгін николай федорович катановтың атынан хагаз гимназиясында үгіренжілерінің шеттен наука практикалық конференциясы басталды пер кибірлер республиканың ең артық үгіренжілері шиылысалар бастағызын олар аймақ басқа предметтер жепустарының школасында күшінісалар сиңсіздер райондағы конференцияда араласалар аймақта ұтып алған олғынарға республикадағы марғыларды аралызырға үлес марғызырбын ә, ә, мен біздің темамыз ә, хакасырдың и барычудың төстері орыс тілін о береге, о төстері ким именно кимнен пумарыға пумарыға кемнен менің классный руководителем светлана антоновна қызы позы ежемнің сурасы ғылам қызы алдағы блогерлерден да жолықтым мына алдындағы жүздерді сұрасалам көзің ізінше э, ізінше э, ұтып аларға сағыншам Бұл конференция шетінші қатерші. Мұның алдында ол екі жыл базын ертерілген болды. Еркін жылда аны шылсай ертірттұрырдың аршарыдық алған. Бұл жетінші республикада бұл региональный э, конференция Э, прай районнардан э, келген болғандар кесчелер амда кесчелер чылза ертіше бұл біздің э, конференциямды олғаннарға по конференцияда постарның күштерін көздіргі бұстарының пілістерін көздіргі қайде оңдай перші үгіріншілердің наука практикалық конференция конференциясы азыларына республиканың югры министерствосының устакбаста хгунун югрычилери ученыйлары келгендер Олар прайз олғандардың білістерін сынық кердер, балық берерлер. Бұл конференцияның шеңіслеріне Хакасиядағы бұл тарзар сынықтық жоқ кіріргі оңдай берілер. мындағы ерткеншілерді мұндағы қарға мөрейді шеңісші болып кексі Россияның үйгіріншілер олимпиадасында сыйықтық орынға сыған олғандар бар. Бұл пайрамнық шылық соның конференцияның аралысылары аймақ басқа секциялар жат тарап барғаннар шеңісілердің атары таңды білістік болып барырлар. Бүйін Хакасияның ұлық аларынды прайзында да білістік имжелер бар. Олар шута жылыға пастағы полызығыны берерге қажында темделер. Андық қайық Алтай аймағындағы Новороссийск алды етілші. Біздің қабар жылылар бүгіндерді ол имнік тұрызында болып келгендер. Пелинен писал то зуланча. Позы юнал, пазаулық немес Березовка, Летник, Лукьяновка, Герасимовка Алжаш шыптық жылары. Рай пұрмың ақтының кізі. полып мында шибіргі жылғы шағын тоғын салды Михаил Григорьевич Нагайцев. Біздің шоқтызығды, шын мында енік сарына қайдық полызық ашетқыдың олалғыда шарт берген. Иди пушылдың сыға, шықтысқа, біржі шибіргі же федеральный закон тексі кирил постан. Бастағы тұстарда имжілерге оға қаттығы шыққан олық рецепт базарына хати өренерге келіскен льготниктерге алынжа қайығы алысқан Едет көп немес қалған ша ветеранарының басқы федеральны льготаларының 179 кізі тұзылынша. Оларға емнер көбізін теке перішелер. Хайзы емнер шоқ болзы, аптекаларға шахирға келсе. Олар аны тап шетір Аптекаларда хайдығы емнер пары өнөттін пішке керіп баршалар. Пүн республиканың брай городтарында, аймақтарында шонға прививка тұрғызары парша. Мында да по тоқысқа докулу қайық салтша. Прививаем мы всех желающих. Детей мы уже привили. У нас получилось, да, бесплатно, конечно. Детей привили у нас получилось 98,5%. Остальные, значит, имели какие-то противопоказания. Теперь прививаем взрослое население. Кискі қағыры шағдап жатқанда, прививканы полғынды кізі тұрқыстырсаларға керек. анзей дөк хус кескеге тилекейде тарап жатқандан палғалыстық. сынап болуңын кескек анық бір қыпырзы чон көп қырыс барырға ябас аны болғаны кізі шақсы сезінерге керек көздігіне қысқа хабарлардан ұзара чабыз таңдағы бандалғыдылған шилығларын үртішелер республиканың олған емшелері. Олар балаларны қасықтарын қайралерінде уда ұшырап шыққан ситік сұрғылар хостра пірге үзірігі апарарлар, пазайымны керене керілшіткен на законларының, науқын қалған жешедігілерінің таңызырлар. Таңдоо правительство турозунда Россияның ең артық шүс товары типатка турушкан предприятиелерни, айғызып шақсы шейдігдір көз шықын кізділеріні честерлер. Танықтері керек Хакасияда Путиксы, Россия Маринда таңықтатқан ұлы күшік предприятиелер саны шылдың өс отырша. 18 ноябрда көрігіздер алнына ұлық ойының сығырға темненшелер оттары Арғамерейнің лауреаттары кавказ эстрадасына чыккан кыздар поена шийтикпен сагып чап оларлар. ол семен кадышевдин культура күнүнүн улуг залында ирттер Асы сайма чугунжак қорқысты орын орун болуп жатканда амды пердедин кайкатпен жа мында суу системалар эргиленип барып исте агыргылары сыгыс келерине болған сай хоркус акчалар асқыс жері республикада ең көп үстіп жатқан аймақ болып жатқанда мында сығыс келіскен орындағы үлгілерге өте көп қайғы келісше көздімге қыс айманды істі ағырығылары жылтозы тоқта бинжалар бір алда инфекцияны чоқ идепселер басқызында сұғыс келче бүгінгі күнді біде көркіргінді администрация районды көп тұжы тоқсит етсалтыр бұзу керені но біз әпіске немі кыркилзе анализ иткерзе. Есин алды, по асықсалды, по ограждение санитарно защитной зонаны итишская нервада заборный башнях ибірі. Вада разборный колонкаларына тұрсықпарды, щитон алған район ақша төлен. Аны үшін ит шәкіп тоқыс. Ну қайдақта көп тоқыс етілсі район улуқпыстың. Ешітірі ұлтоқса етілгіліктер. Ам пүнгі күнді пұлынық ал, алды пыстың суғыл шатқан жерлер тоже правит санитарная норма на не соответствует, ну, страбашала. И шай тоже сухдал паревс, хлорка имеет, имейтірсі был болпаша, хлорка жоқ сұқомай Пюнгу кунде пуал пуалда пазох групповой заболеваемость анықтық барды. Субботада алты кіз ағырыстыр. и семьядан екі ақ шытқын кізле екі семьядан. Нолы тұғыннар. Удыртеудір қайда шағын тоңдырып алар аны үшін мында контактный бытовой путь барша но суғ неме пу источник барды неме суғдың может идек неме сухомый и неме вспышка может суғдың бұл келерге аны үшін тоже пещелен час и администрация ғалымды бұл суғды базоқлы тұрғызарға сақын час э, Тексі, тексі, выключил за нинди салық бар деп кергілі алай ну нема бюджетқа вообще жылдан жылға целевой программа бар екі жүз бір миллионға шағын ақша салыс барған но ақша маңыт неметілше неме фхартша бюджеттің посуғы керене но пока улаты влас неме асықсалны есін алды усесті шетрит коллектер усес алды біздің улықсурух турқсша аның үшін районның ақшасы тоже шетпен жа посуғырғыларды бүн санитария службасы пу аймақты амды көйтік тоғын сықты имжилер су алар орындарына тіктиріна ақшыны қызып азырғы депутаторына тақты бастадылар аның арна алған бюджеті бұл кереке 1 миллион салковый салык барған чаймық үлгілері қайдыда күстінзілер чылырдан сайылған системаны бірдің айначыларға ақчылары жетіспенже олық тұста емчілерінің көрізінің прайс етіктеністеріне ақшылы сүрені бастап ал чөптеріндегі үлгілер бұл сұрғыларына пікірге керектері екіншісін чөн поза гигиенна тұтынырға керек илбекадалық жад ұзындықта оңған кізілердің чустастары них болған Ке әдеде болзы сетіксінің сүректерін қадық етпендір андық кіздіңер жоқтып шапсынға бір жем и аймандағы ұты алды штупшылар чтун писшастық еремей семенович пазы анна трофимовна сагалаковтыр анна трофимовна қыз фамилия забарақтаева түрен пу алды иргеде тутбарбысхында ирнахада тирен алынза штирга келгеннер анна трофимовнага шат узунда өскүн бала кишигдин сыгары тогунарга келишкен монча жаштагыларбыз чечем эме жок бул жагы байковчун бара жатпыз вот одан эге эме кара тамак одан эле жок сочка айта айта өскөн анан анан одан эле барып кеп байка бир жагы анимадро от пылпен жедер балаларым байка болып мен жеже халас весенин көтүрүп берсең эмне граммында ну бес жүз грамм может берер а болса шо ничего а соя жмых берсең вот анда сөйтіп болған кызлар майықландыр чистым чада сонда ал тогуздарын прайтолдуржаң епшелер тамақ балға күн орта балға жаңдар анан кейіліп нектер жабай жаң қаразын базоқ бара жаңдар Қай айжарха балға жаңдар сноп же білбен жезер балаларым я. Ну, таммақты кешсеңдер, анан аны жеп, анан ады балық ийге сноп бұз, ну бұзден, аппес скирдавать өлжеңбіз. Садабай жаңбіз сноптарға тағалаға. Ирине семеновичкеде аршық түскен колхоз совхоз түзінді тракторды тоғынған соның шабан болған ол түстіп уалды, онжы аттары қой болстыр Ирине сагалаков тынық тоғынған бұл тоғынған трудовойын бейеді көргенді ол лифтке түссе вот тоғынғанда тоғынмында кізе көрмедім Бұл выходной жоқ қой Олар шақты әсім жүскін үшін көп сұйықтай сыйла тұртқанар. Өткін тоғынып, көп медалер пазы арлық сапышықтер алғанар. Анна пазы Еремей Сагалаковтарының көп сомнар пар. Олар бұл сомнарыны көріп, жұштастарын сағызға кершелер. Мына олар налы қонық түстіпшелер. Бұл сомды шет үсті қада тоғынғынан жылары. Шылар ешчелер, ұстарда сезінім қалғынар, қади алтын тойлар ешт келген. Ол байрамға балалар әжіп абызына алтын порба салаларына кезірткінлер. Бүгінгі күнді Сагалаковтарның писпалы базы оншицы пархы бар. Олар бірайзы әже базының аға ұжызының жүріктерін часқыршалар. Хажында бұғылық кізілер балаларыны азыға тұрырға болысқанар. Амды балалары оларға болысшалар. Анна Трофимовна он жастың сығары қос шебікнің қос сырға үгірініп алған. Ол ұс қолларының көп түзіке чесшін немелеріні қостып салған. Мұндақ сілік қостарыны Ана Сагалакова бозы сағынып, бос түсті шіпнің қосты жаң. Шта сорор на турбинче, шунның хылгы Тынағдағы Тынагдагы кызлернең мұның моның алынды олар алдығы шон уга хынык штыктырлар. Моның штык. Ал алулук болгон анны болсаң, ам укатып болмай. Харак спечем. 7 ноябрьдә чадап сактап үрүнчөң. Сагалаковтарның палалары постарны иши бабасыннан погдар хыпшалар. Идүк амыр штыры харасчалар. Анды тыннағды Анна пазереме сагалаковтар, екөлің ебді иң бұрын хакас передачаларын кіршелер, Паза хакас газетазын хывыршалар. Мұның арлы көрігілер, пісің тұзығыз тосылса, сәрі таңды қайда күн боларының таныс болыңар, мен дізің сәрінің аным жоқты сиям, паза дұғасқын жа. Тоқс республика жеП полутуқ күн тұрыр орынырды қаршар. Харазын кенан соғы 3-6 градус болыр. Күнірті 1 градус 4 градус соғы түзір. Шылыр тоннақ болыр. Ағбынды кезікте қаршар. Кенан соғы харазын 4-6 градус болыр. Күнірті 1 градус 1 градус соғы арызынды болыр.